تلعب في الجوله العاشره جوردي هجمه خطيره كره من جوردي كره خطيره جول واحد صفر كوتينيو واحد صفر كوتينيو واحد صفر للاس برشلونه كورتوا ممكن يشيلها له بذكريات البريمير ليج يمشي سواريز والثاني عثمان حاط الكره لبرشلونه والهدف الثاني لويس البيستوليرو المسدس سواريز يصبح رشاش البيستوليرو خطف فادح والرابع جاي هاتريك هاتريك هاتريك يا لويس سمعني صوتك بالغنى جمهور الكابنون عثمان عثمان عثمان عثمان عثمان الخامس الخامس الخامس ولعت زلزال زلزال في الكابلو نو حتى فيدال خذا فيهم نصيب فيدال يسجل الخامس خطيره يرجع الكرة عن طريق الاتاك هرب ديمبلي يهرب ديمبلي خطيرة ديمبلي خطيرة هدف الاول واحد صفر لويس سواريز البيستوليرو البيستوليرو اللي ضيع يقبل فالفيردي بحظ ودعوات السماء في الشوط الأول مع ديمبلي فماش تسلل يمشي سيميدو الثاني الهدف الثاني الهدف الثاني الحاسم القاضي القاتل الكورة تحب سواريز وترفض ريال مدريد 2-0 انت جبتها انت تشوتها وانت تشوتها وانت تسجلها يا الله يا الله يا الله يا الله بالبانينكا بالبانينكا تشيكوسلوفاكي بالبانينكا هو 500 مليون اورو ايفان راكيتان جول جول جول جول البارسا يكسب المعركه